жарыктын принципиалдуу айырмасын моделде карайлы алгач жарык электромагниттик толкун экенин карайлы булакты күйгүзөбүз сүрөттү жайлатып көрөбүз жарык чөйрөгө тарап жатат толкунду бир чекитте чогултууга болбойт жарык локалдуу объект эмес эми жарыкты фотон бөлүкчөлөрүнүн агымы катары карайбыз жарыкты күйгүзөбүз булактан бөлүкчөлөр бөлүнүүдө бөлүкчөлөр бир көлөмдү ээлеп жатат бул жерде бөлүкчөлөр локалдуу объект жарыктын таралуусун корпус кула жана толкун түрүндө карайлы жарык деген эмне жарык бул бөлүкчөлөрдүн агымы корпус кула ж экинчи аныктамасы жарык бул толкун табият кубулуштарынын оореки модели жарык кубулушунда кезиккен жарыктын дифракциясы интерференция кубулуштарын жарыктын толкун теориясы менен түшүндүрөбүз ал эми фотоэффект комптондун эффектиси кубулуштарын жарыктын кванттык теориясында түшүндүрөбүз